jurnalist, blogger, aktyor Otabek Mahkamov ayni onda komada va u o'lim to'shagida siz men o'zbeklar uchun vasiyat qoldirdi. Agar men mabodo o'lib qoladigan bo'lsam, iltimos shu kasalxonadagi bolalarni yo'qotaylik. Aziz yurtdoshlar, videoda qoling chunki video aynan siz uchun bo'ladi. Marhamat, biz videoni boshlaymiz. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammad jomadiyev va siz ayni onda m12 tv kanalidasiz agar ushbu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz iltimosim obuna bo'lib qo'ying chunki bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi xolos boshqa narsa emas demak aziz yurtdoshlar faqat yana bitta iltimosim bor video kengroq tarqalishligi uchun iltimos like bosib o'z fikringlarni kommentariyga yozib qoldiringlar chunki bu videoda ayni onda otabek o'zi tomosha qilyapti undan tashqari aynan shifokorlar ham bu videoni tomosha qilyapti. Shifokorlarga ham o'zingizlarni o'sha e, tanqidiy fikringizni yozib qoldirishlar mumkin bo'ladi kommentariyaga. Va albatta chiroyli like bosib qo'ysangiz yetadi video uchun xolos. Menga kerak emas. Demak, videoga o'tadigan bo'lsak, bilasizlar Otabek e, Mahkamov e, butun dunyoda kezgan bloger, jurnalist va ko'plab kinolarda o'sha yurist rollarini o'ynagan aktyor va undan tashqari haqiqatdan ham o'sha siyosatchi hisoblanadi. Nima bo'ldi, qay holatda kasalxonaga tushib qoldi, to'g'risi menga yetib kelgani yo'q. Hali internetda ham bu xabar tarqalgani yo'q, lekin o'sha kasalxonada vasiyat qoldiribdi. Ya'ni, agar menga mabodo biror narsa bo'ladigan bo'lsa, iltimos sizlar shu pora uchun, shu kasalxonadagi insonlarga qaramayotgan nima deydi kam ko'slab islar e, to'ldiringlar jurnalistlar degan va undan tashqari agar o'zi yaxshi bo'lib ketsa xudo xohlasa aynan o'zi shu narsa bilan chiqib bilan shug'ullanadi Xo'p, ko'p gapirmayman sizlarga bir qancha videorolikchalar bor o'shalarni taqdim etaman marhamat tezkor xabar mashhur jurnalist va bloger otabek mahkamov og'ir ahvolda u o'lib qolishi mumkin agar o'lib qolsa butun dunyodan o'zbeklar yig'ilib o'zbekiston sog'liqni saqlash sistemasini yo'lga qo'yishini poraxo'rlikni yo'qotishini so'radi vaziyat og'ir agar tirik qolmasam oxirgi iltimosim bor butun dunyodagi chet eldagi moliyaviy tomonlama imkoniyati bor o'zbekistonliklarimiz qadrdonlarim iltimos pul yig'ib o'zbekistonning sog'liqni saqlash sistemasini to'g'ri yo'nalishga qo'yinglar tashmidagi poraxo'rlikni yo'q qilinglar hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Mendan hijolat bo'lmanglar. Men yaratgan egam bilan, keyin esa oyim bilan ko'rishaman degan umiddaman. Hammasi uchun rahmat, deydi Otabek Mahkamov o'zining Instagram sahifasida. Yaxshilik qilgan bo'lsangiz, hech qachon o'sha odamdan javoban yaxshilik kutmaslik kerak. Agarda ko'ngil sovib bo'lgan bo'lsa, bu odamga bundan oldin bo'lgan hurmatingiz e'tiboringiz hech qachon qaytmas ekan bitta shartim bor o'sha sirni aytishimdan oldin dunyoni hamma jurnalistlarini mani yonimga olib kelib qo'yasizlar man bittada aytaman va hech qachon bu savolni menga qaytarib bermaysizlar kechirasiz biz sizga ishonmaymiz bu yolg'on do'sti man odam o'ldirib qo'ygandim endi nima qilay desa uni birinchi savoli murda qayerda men hech bo'lmasam harakat qilib ko'rdimku otabek siz o'zingizni baxtliman deya olasizmi qisman chunki baxtli bo'lish shaxsan man uchun bu subyektiv tushuncha va ushbu tushuncha uchta omillardan iborat rahmat eng birinchisi bu sizni yaqinlaringizni sog' salomatligi ikkinchisi yaqinlaringiz siz bilan birga yashashib ya'ni bitta xonadonda uchinchisi esa bu o'zim sog'lom klassik uslubda kiyinishni xush ko'rasizmi hamisha ham emas chunki e, klassik kiyinishi aynan var. bor o'sha buraya boradigan joy bu teatr bo'lsa yoki ishim bo'yicha bu sud bo'ladigan bo'lsa albatta aynan klassika lekin e, ishdan tashqari bo'lgan paytda biznes casual deyiladi ya'ni ham klassika ozgincha ham deylik o'sha krossovka yoki sportivkalarni kiyishni juda ham yaxshi ko'raman qaysi daraxtning tagida shomdan so'ng turib bo'lmaydi adashmasam yong'oq va tut jahling chiqsa tilingni tishla nega chunki jahl kelganda aql ketadi va o'sha paytda odamni xafa qilib qo'yishingiz mumkin va emotsiyalarga berilib ketishi mumkin odam emotsiya bu his tuyg'u his tuyg'u odamni eng asosiy dushmanlaridan biri bu narsani hali o'z vaqtida fransiyada valter aytgan hozir sizga bir qancha so'zlar aytaman siz esa ularni mag'zini tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi mayli turmush odamni hayotidagi eng asosiy muvaffaqiyati kuyov hammamizga nasib qilsin va bu alohida bir unvon deb hisoblayman kelin barcha qizlarimizni orzularidan biri adolat yo'q joyda zulm hukmron bo'ladi albatta chunki adolat bo'lmaydigan joyda hech qachon baraka ham bo'lmaydi yaxshilik ham bo'lmaydi va adolatsizlikni natijasi hamisha xonavayronlik bu unday jamiyatni hech qachon kelajagi bo'lmaydi har bir yolg'on haqiqat bo'lib ko'rinishi uchun yana bitta kattaroq yolg'onga muhtojdir bunga fikringiz yolg'onni umri qisqa va qanaqa yolg'on bo'lmasa ham qachondir u yolg'on ochiladi chunki ko'za kunda emas kunida sinadi lekin foma optinskiy degan ajoyib bir inson bo'lgan ularni bir kitobi bo'lgan aynan yolg'onlar bo'yicha u kitobni nomi yolg'on madaniyati aynan u kitobni agar o'qiydigan bo'lsangiz qaysi holatlarda odam yolg'on gapirishga majbur bo'ladiyu va aynan shunday yolg'on kechirilishi mumkin shuning uchun bunday yolg'on ba'zida bo'lib turgani ham yaxshi lekin bu bilan suiiste'mol qilmaslik kerak toatning mashaqqati ketadi savobi qoladi yaxshilik qilgan bo'lsangiz hech qachon o'sha odamdan javoban yaxshilik kutmaslik kerak chunki javoban yaxshilik kutish bu juda yam noto'g'ri va har safar e, dilingiz og'ritib qo'yishi mumkin man shunday deb o'ylayman lekin siz yaxshilik qilib shu yaxshilikni unutib qo'ysangiz albatta sizga g'oyibidan beradi shunaqa bo'ladiki birorta siz tanimagan odam sizga yaxshilik qiladi va shunaqa yaxshilik qiladiki hattoki ba'zida jigaringiz va yaqiningiz sizga bera olmagan yordam berishi mumkin ketgan oyoqlar bo'lsa mumkin yana qaytib kelar mabodo ketgan ko'ngil bo'lsa u endi qaytmaydi afsuski shunday odamni ko'ngli sovisa uni jigari bo'ladimi eng yaqin insoni bo'ladimi eng yaqin qadrdoni bo'ladimi ko'ngil sovigandan keyin milliard marotaba uzr so'ralsa ham uzr albatta qabul qilinadi biz hammani kechirishimiz shart haqqimiz yo'q bu narsaga lekin agarda ko'ngil sovuq bo'lgan bo'lsa bu odamga bundan oldin bo'lgan hurmatingiz e'tiboringiz hech qachon qaytmas ekan aybi bo'lsa ham bosh egmasdan tan olmaydiganlar bor ulardan xafa bo'lmang chunki qurigan daraxt egilmaydi o'zi hech narsadan xafa bo'lmaslik kerak va hech kim bilan hech qachon bahs qilmaslik kerak bu masalada man hamisha bir voqeani eslab o'taman kavkaz tog'larida bir yuz qirqqa kirgan nuroniy otaxon bor ekan ularga hamisha hamma savol berardi sizni shunaqa uzoq umringizni va hamisha sog' salomat yurishingizni siri nimada deganda otaxon aytadi bitta shartim bor o'sha sirni aytishimdan oldin dunyoni hamma jurnalistlarini mani yonimga olib kelib qo'yasizlar man bittada aytaman va hech qachon bu savolni menga qaytarib bermaysizlar dunyoni barcha jurnalistlari uyini atrofiga yig'iladi otaxon chiqadi va mikrofonni qo'lga olganda aytadi hech qachon hech kim bilan siz bahslashmang shundagina manga o'xshab umringiz uzoq bo'ladi va sog'lig'ingiz tetik bo'ladi deganda hamma shunday jimlik saqlaydida bir yosh jurnalist savol beradi kechirasiz biz sizga ishonmaymiz bu yolg'on deganda otaxon shunday jurnalistga qaraydida aytadi to'ppa to'g'ri manga ishonmang bu yolg'on legendarniy Beatles guruhining a'zosi Paul McCartney tug'ilgan sana 18 iyun 1969 942 yil to'g'ri do'stlar suvga o'xshaydi hamma ham suv ichishga yaroqli emas do'st tushunchasida juda ham ehtiyot bo'lish kerak kim agar do'stlari ko'p bo'lsa demak bitta ham do'sti yo'q ekan ingliz tilida yaxshi maqol bor a friend in need is the friend in debt agarda o'zbek tiliga ma'noviy nuqtai nazardan tarjima qiladigan bo'lsak yaxshi do'st og'ir kuningda bilinadi Onsaroq tilda aytganda amerikada shunaqa bir qoida bor Э, do'st degani bu agar san unga do'sti man odam o'ldirib qo'ygandim endi nima qilay desa uni birinchi savoli murda qayerda bunaqa vaziyatlardan xudo asrasin bu albatta e, ko'chmas ma'noda beriladi demak do'stlar tanlashda juda yam ehtiyot bo'lish kerak manimcha hayotda faqatgina eng yaqin do'st bu bitta bu ham bo'lsa har bir odamni onasi to'g'ri undan yaqin do'st bo'lmaydi hayotda bu mani shaxsiy subyektiv fikrim hayotdagi shioringiz shunaqa bir kino bo'lgan kakku qushi uyasi uzra parvoz ya'ni полетное гнездо кукушки original tilda one flew over the cuckoo's nest o'sha yerda bosh qahramon jek nikolsonni ajoyib gaplari bo'lgan o'sha gaplar meni hayotiy shiorim u shunaqa bir qiyin vaziyatda bo'lganki kinoda atrofdagilarga bir narsani tushuntirayotgan paytda uni tushunishmaydi va ustidan kulishadi shunda Jack nikolson yerga qoqilgan qo'l yuvgichni olib tashlashga harakat qiladi uni ustidan hamma kulib bu narsa qo'lingdan kelmaydi deydi u ancha harakat qiladi tomirlari portillab ketishiga sal qoladi va shunda u narsani uddalay olmaydiyu lekin sehrli so'zlarni aytadi va shu so'zlar mani hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib ishyorimga aylantirganman shu gaplarni jak nikolson shunday degan at least i've tried tarjimasi men hech bo'lmasam harakat qilib ko'rdimku hech she'r yozganmisiz bir marta bir lagerda dam olayotgan paytimda oqtoshda simurgda shunaqa bir er xotinlar o'sha yerda mm, ishlardim trener bo'lib va ular meni to'g'rimda she'r yozishgan havas qilib menga o'sha paytda ular shunaqa bir chiroyli tarzda va osonlik bilan yozib ketganki man ham ruchkani olib o'sha yerda yozishga harakat qilgandim bu bir marotaba bo'lgan xolos kuttirishni yoki kutishni xush ko'rasiz ikkalasini ham yomon ko'raman va mani kuttirgan odamni man hurmat qilmayman men ham hech kimni kuttirmaslikka harakat qilaman chunki ishonchim komilki kimnidir kuttirsam hurmatim albatta ketib qoladi otalar so'zi aqlni ko'zi ikki dunyo saodati bu dunyoda ham u dunyoda ham yuzim yorug' bo'lishi va iloji bo'lsa ota onam yonimda bo'lsin bugundan o'zingizga nimalar oldingiz xursandchilik chunki bunday ko'rsatuvlarda chiqish manimcha o'zbekiston respublikasida 33 million aholisida shunday orzu bor bunday orzuga qachon odam erishadi qachondir birorta ishi hayotda qoyillatib qo'ysa manimcha hali dunyo miqyosida man birorta ish qoyillatganim yo'q chunki hozircha oskar olganim yo'q nobel olganim yo'q oltin globus olganim yo'q lekin mana shunday ko'rsatuvlardan keyin men o'zimga hamisha vazifa qo'yaman dunyo miqyosida o'zbekistonlik mashhur muvaffaqiyatli insonga aylanish aziz yurtdoshlar sizlar bilan men muhammad jomadih bo'ldi tez orada yana ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar rahmat e'tibor uchun